тек гүлдерге суып қойшы тіпті розаларға не болды айгерим үйде кім хозяин сен біледі екенсің ә үйді кім басқарады сен башкарасың Білет екенсің мен башқарам. үйде ақырғы чечимди кім шығарады чечимди сен шығарасың да азамат молодец Бардың прекрасно білет екенсің анам не ма указывать өте отырасың тіңді қылып қой мұны мындай қылып қой деп мен өзім білем. қачан тамақ жасаймын қачан кір жүйім, қачан үй жинаймын түсіндің бе қачан гүлдерге су құямын тез бияққа тұрып келумен аз бияққа түшкіріп жүрушім керек ей ошону жөнүн айтып койбойсуңбу бияққа кач деп эле ооба чаңытпай шыпыраны терезелерди ал эми могу жолуктагы кечүн чуркасы анча деле болбой калды э бирок нормально эле болду билбейм эми чен сага өз бир нерсе жага ғой өзү сага баса мен сени кечүүнү сошейин аттым эле эмне кечүүнү сен черный кассада өзүңүн келип да аяштарга тийишип көзүң менен көзү менен атышып эле анан устукандарын тартып бере калып өзүнчө эле тамада боло калып столдорун жылдырып берип эмне интеллигент болуп атасың эми кичине сенин кадыр баркыңды ойлоп мындай әйгерімнің күйөөсү мына интеллигентный екен деп ойлап қалсын деп ойлайтын болыппын мен ошентип ойлап қалсын деп да а үйдөн кандай интеллигентный экенин көрсөтүп коелубу же кандай кандай же могу сүрөттөр сага жетиштүү элеби мына монтип деп кантип уктагандарыңды шилекейиңди агызып алып уктаганыңды носкиди кээрде мурда жыттап алып туруп кийгениңди а баса коңурук тартып уктагандарыңды может ошол интеллигент жактарын көрсөтүп койбойлубу группага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 мен айтпаймын сен де айтпа ұқтың ба ооба айтма жоқ жөн жөн жасай жөн жүрші бір ұқтың ба аштағы тиішпелі эми кичине мындай интеллигентный болған жакшы да постоянно эле бир жака барып келсе эле ушундай вот сен отурган пультты алып берчи алып алчу Нұрбек He. елестетсең е екеуіміз бір океандын океанның ортасына калдык қалдық дейді да так ортасына түшүп қалдық анан экөөбүздү куткара турган бир эле баллон болсо сен ошол баллонду мага берет белең же өзүң мени алып кетип калат белең жантырчы кантип эле ушундай болсун эми жок эми мындай эле бул эми элестет эми мисал дейм да мисал мындай эле Егер құтқарушы балуын бирөө эле отырған болса, болсо алтыным билесиң го мен сені сүйөм мен сені сүйіп, күйүп анан үйлөнгөнбүз да туурабы ошон үчүн мен өмір өмүр бою сагынып өмүр бою күтүп жашамакмын сеничи ал al, sorun так балдар бүгінгі сабағымыз қайталау болады жөндемелерді қайталайыз мысалы марат тұр сен деген тоқ деген сөзді жөндеп бер мен тоқ ал тоқ сен тоқ тұр емес отыр так назар тұр сен деген тоқ деген сөзді э, келер чак менен жөндөп берчи мен жөжө сен жөжө ал жөжө туура эмес так касым сен деген тооқ деген сөзді өткен чак менен жөндөп берчи мен шашлык сен шашлык ал шашлык туура эмес отур ушуну да билбейсиң арбет мына сейит турчу мына сен айтып койчу тоқ уурдоо деген сөздү келер шақ менен айтып жөндөп берчи мисалы эми агай тоок уурдоонун келер чагы бул түрмөгө отуруу болот да сеники деле туура эмес отур эмне кечигип жүрөсүңөр жүрөсүң кел эле бул жака арзыбек кечигип жүрө бересиңер ушинтип ағай мен соны түш көріп тоқтап қалып тұрмын эмне түш түшүмдө аябай сонун тээ чет өлкөлөргө барып аябай сонун саякаттап жүрүп турмун мен анан эмне болду анан саякаттап жүрө берип турсуң да ошо ойгонуп соң эчип калып болып тұр болуптур арзыбекко түш көрүп жатыптыр мирлан сага эмне жок сен эмне кечиктиң а мен менби мен а буну аэропортто узатып мен анан Şart başlarız. Yes! Benim. Gel. сен Yok etti bak. отпускный алыпсың э жоқ анда ақша тауып алып тұрсың э жоқ анда эмне алды мени жұмыстан айдап ийбедиби білесіз жұмыстан айдалып кетпедім бе жынды ғой не істеп анда башкаларды алып барып қамап атады мені жөнін айдап жіберді қарачекім келді карачы